Ei, pessoal, aqui é a Paloma e hoje estou jogando nas Ranqueadas, enfrentando o Ken. Essa jogada é muito boa, assista o vídeo até o final e se inscreva no canal. Então acompanhe, e é isso aí! Gente, acompanhe pra ver quem é. Quem é que ganha essa luta? Quem? Me explica. <laughs> Ah, Nossa. ele é bem rápido. Ele gosta de ficar pulando. Tá confundida no zap. Vou pegar meu pilão. Ah! Esse fogo! Toma! Vem com tudo pra você ver. Round 2 Fight! Vem que vem. Se ele pular assim certinho, dá pra dar o meu lariate e vencer. Loucura esse livro. Ah, farofa, não! Fiquinho, <laughs> quer que segure, então toma. Volta aqui! logo. Isso pra matar é difícil, viu? Você bate, bate e ainda tá lá com sangue. Isso, com meu cofre. Bora, amigo. Round 1. Fight! Eita! Ah, achava que você ia pular! <laughs> Fica lá! Puxa vida, deu show de pina e a muda! gosta de vir correndo? Ah, você tá esperando aí? Era pra você ter ficado lá, no cantinho. puxa Poxa vida. Ah, não acredito. vai mesmo. Toma. Vai, continua pulando assim. Ele tem... Puxa vida. Ah, é é. ah, vou morrer desse jeito. Não. Solta. Toma. Quase, quase. Final round. Fight jogar com o Zangief exige muita paciência. Entendo como vocês me acompanhado, Tem bastante. Dá pra dar pilão, lariate. Tá? a paciência a gente ganha. Gente, para. Ah, não, vou morrer. You lose. Esse verde palmo livre tá ganhando todas. Mas não vai ficar assim. Vamos, vamos pra luta. Concorrência aqui. É difícil. Quem vai ganhar agora? Vamos, amigo! Round one. Dois isso por mim, gente! Fight. Por favor! Toma! Não vai baixar não, tem que ficar no ouro! vem. Rapidinho. Toma, vai, dá sua magia aí. Morre! Ah, não morreu. Tô falando, tem que ir pra cima. Você bate, bate, bate, ainda o cara tem sangue. Round 2. Fight! Ele não, ele começa a ficar ele vem correndo pra atacar. Deixa ele. Vai pra lá! Tá. Deixa ele aqui, senão eu vou ficar fugindo. Usar <laughs> minha mãozinha pra controlar. <laughs> Ninguém quer ficar no canto. Ah, calma aí. Fiz alguma coisa, senão ele vai ganhar. Deixa eu chegar perto, viu? Ah, ele deu... Vem na hora. Final round. Bar Furium! Olha! Tem que dar tudo, senão é o final, não dá pra ficar morrer com tudo cheio. O VT você acha ainda não. Vai que você tá morrendo! Vixe, quase, gente! <laughs> e é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito, compartilhe com seus amigos e amigas, comente, deixe o seu like. Então, até mais. Tchau!